วัสดีครับผม TJ ครับ。はい、これですね、2021年2月の11日になります。で僕 TJ、今バンコクのドンムアン空港に来ております。では今日はですね、これからタイの最後の楽園、タイのモルディブことリペ島に行きます。まあね、この TJ チャンネル内ではもちろんなんですけども、僕自身もリペ島に行くの今回が初めてで、 はい内心ねめちゃめちゃ楽しみなんですよで、まあ、今回ベトに行くわけなんですけども、まあ、僕の完全な、プライベートなね、まあ、旅行なんですけどせっかくなんでね、まあ、生き方含め、ね、現地のベトはどのような形でね海はどれほど綺麗なのかっていうのをね動画を通して皆さんにお伝えできればなと思っておりますでは早速買いましょうはい、で今回僕が乗るのはこちらの6時40 分発のタイライオンエアの端材行きです SL702 こちらになりますご覧くださいこちら32番ゲートになるんですけどほら結構ね搭乗客多いんですよこれうんこれ全部あの対ライオンエアの端材行きなんですけど人かなり多そうです で今回、ま対ライオンエアなんですけどもチケットのが1人1990バーツでしたそう、約2000バーツ、まあ、こちら預け入れ荷物なし座席の指定もなしの金額です結構高いですよねうんそうまあ多分ね今そのハイシーズンだからこの金額なんじゃないかなと思いますでもう一つびっくりしたのがこの飛行機ねほぼほぼ満席なんですよ 数がねめちゃくちゃ多いですもう空席ないんじゃないかなって感じだよね今このバンコクからリペ島に行く前行き方なんですけどもまずあのその飛行機でバンコクからハジャイまで飛行機にまず約1時間半ですでその後ハジャイ空港から港まで、まあ、車で1時間半でその後高速スピードボートで1時間半というような、ね、これになりますそうそこそこね長いね旅路になりそうです ท่านผู้โดยสารคะ อีกสัก อบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับはい、じゃあ無事にですね、ハジャイ空港に到着しました。まあ、最初の予定時間が1時間半だったんですけども、実質1時間15分、20分かからないぐらいね、到着しました。早かったです。でもね、機内、めちゃくちゃ寒かったです。はい。次はですね、こちらのハジャイ空港から 白原港の港まで行くんですけどもその際こちらの空港内で、まあ、チケットが売られてるんですよ、ね、このような感じで、はいまあ、こういったチケット売り場がありましてこういったところでチケットを買えばジョイントチケットを購入することができますというのがここから白原港まで移動するそのバン車あとはその港からリペ島まで行くスピードボートそう のチケットなんかそれぞれこちらで売ってますのでこちらで買うこともできますであとはねレンタカーとかまたメータータクシーなんかもあるのではい、まあ、それぞれね合わせてね利用することができると思いますじゃあねとりあえず迎えのバーが来るまで待ちましょう For security reasons, please do not leave はい、で今回ねこちらのロットこのバンに乗り込んで 白馬湖までね行く感じですこんな感じですねこちら白バラ港に着きましたはいで、まあ、こちらからまあスピードボートに乗ってペペ島に向かうっていう感じですねでねこちらの白バラ港なんですけどね、まあ、ご覧の通り こういった形で、まあ、ツアー会社みたいなところがいっぱいあってそう、まあ、こういったところで、まあ、スピードボートあとはね帰りのその、ね、ロッド屋とかチケットを買ったりできるみたいですねそうでこちらのねバーンブーントラベルの緑色の看板のところここが今回僕らが利用した、えーまあ、ツアー会社になります はいじゃあね船着き場のですね待合室みたいなとこに入ってきましたで今ご覧くださいそうこのような感じで、まあ、それぞれのそのツアー会社のカウンターみたいなのがあるので、まあ、そこで、ま受付をしてそこに出発するボートを待つっていうような感じですねうんうんそうでねこれ今外に出てきたんですけど雰囲気いいぜここそうほら見てくださいこれ 綺麗ですよねこの辺じゃあとりあえずボート待ちたいと思いますどうやらこれが今回乗り込む高速スピードボートになりますで下側にね荷物をこうやって積み込んでいくっていう感じですね すごい2箇所強いみたいなので、はい、最終的にはリケートに到着するみたいな、ね、そんな形らしいです、はい、でね人めちゃくちゃ多いですよほらうん、はいはいでは、まあ、スピードボートに乗って、まあ、約30分ぐらいで到着したのがタルタオ島です そうまあねリペ島に行くまでに今2か所の島によるんですけどその1か所目ってことですねそう車15分ね立ち寄る感じででトイレどうやらここにしかないみたいなんでねトイレする方はこちらでって言われましたうんもうねすでにねリペ島着く前からもうこの時点で相当綺麗うんなんかもうさすがだわって感じでまあ時間全然ないんでちょっとねあのいろいろ写真とか撮るんでこんぐらいで。 wake up when I die And it is too late to climb any mountain Time is of the essence, the blood running through our core It's best to not feel sorry when it's over 海水チェックしに来たんですけどいやもうねすでにここ超綺麗透明度やばいえ多分ねもうこの島のこの海水のこの透明度この時点で僕はね今までタイ国内に見てきた中でもう圧倒的にナンバーワンの透明度だねこれすげえこれは遠浅って感じ はい、さらにね、まあ、30分高速スピードボートで移動して次に到着したのがね、5回海東ですそうでね、まあ、降りてすぐ思ったのはこの海東もうねさっきの島よりもね海が綺麗うんさっきちょっと乗りすぎましたね僕もう <laughs> ねもうそれだけねもうさっきの人もこっちの海水が綺麗でこっちはねもう透明でやばいですマジでもエメラルドグリーンのクリアブルーみたいな 黒い砂浜真っ白でしょうこれこそもうホワイトサンドですねでご覧くださいこちらほらなんかあの通り穴みたいなのあるじゃないですかこのちょっとちょっとした洞窟みたいなこれこの部分ねさっきそのボートのお兄ちゃんに聞いたらここをねカップルがここを通ると何でもね来世でもね愛し合えるみたいなこう こんなね秘話があるみたいですよここねほらほらラブラブでいいじゃないですかほら見てくださいこの辺り もうねどこで撮ってもねインスタ映えするんじゃないかってぐらいね綺麗ですじゃあねエレ島ね到着しました。 さえましたねでで来るとこうやってそれぞれのホテルの人たちが迎えに来てくれるっていうなんかもうすごいよねあの僕だけこんなね VIP か リペ島にね到着しました、まあ、こちらなんですけどねタイ南部のサトゥン県に属してましてアンダマン海のタルタオ海洋国立公園内に浮かぶ小さな島なんですけどもそうタイのモルディブと呼ばれているんですね綺麗な綺麗な島になりますでまあ、着いた瞬間思いました海見て、うん、海水見てあのバチクソ綺麗ですあのベリーベリークリアみたいなうんあのすごいね もうねもう透き通ってますクリアすぎてでまあこのねで今僕らがいるところはねパタヤビーチと呼ばれるところです基本的にはそのリペ島ではこのパタヤビーチで船の発着乗り降りがね行われてるみたいなんではいでちょっと今回皆さんにねあの大事な話をしなきゃいけないなと思いましてそう、まあ、今回のこの動画の趣旨といいますかうん 実はね僕 TJ あのね、まあ、個人的な話になりますけど明日の2月12日僕誕生日なんですよそう、まあ、33歳になるんですけども、まあ、それにまちなんでじゃ僕のあの彼女が今回ねあのサプライズでそうこのリペ島のねこのツアーをま手配してくれてましてだからあの僕どこに泊まるか今日まだ知らないんですよガチでうん でもなんかまあ彼女枠ねホテルのも予約をしてそう全部手配なんかしてくれたみたいでそうでホテルもこの後ねホテルに行くわけなんですけどもあのー、TJ サプライズです <laughs> そうねもうありがたい限りです本当にねってことなんでとりあえずこの後でホテルの方ね行きましょうさっきそのホテルのお兄ちゃんに聞いたらここレンタルバイクとかないみたいです

かザ・クリフサンセットビーチリゾートここみたいです とりあえずね今回泊まるこちらのホテルの中のレストランね来たんですけどとりあえずおしゃれあとねこれ見てほしいこれもうね絶景だよねそうもうこれこそもう綺麗なこのねオーシャンブルーの海を見渡してるレストランみたいな素晴らしいです はいじゃあ今回泊まる部屋はこちらになりますなんかバンガロータイプのデラックスルームって言ったんですけどねおしゃれですよねなんかこの木で作られてる感じじゃあ中入ってみましょうオープンはいはいはいはいあなるほどなるほどなるほどまあね決して広いとは言えないですけど まあねベッドもねこれかなりサイズ大きくてなんか雰囲気はいいですねこれうんなるほどなるほどこういう感じかこじんまりとしてる感じででこっちがトイレとかシャワールームになるのかなオープンういあいいねこれなんかうんこの開放的な感じほらこっちにトイレがあって て全然何これうんなんかよくわかんない三角コーナーみたいなちょっとスペースがあってでこっちほらシャワーあなんかもうすごいシンプルなね感じのなるほどなるほどこれが一応ねホテルの目の前にあるビーチ、まあ、これバーとあとこのねビーチチェアになりますねでこの目の前が、まあ、プライベートビーチみたいな感じになってて ちょっとねこの辺ほら岩場がねあってゴツゴツしてるんですけどヤドカリかわいいヤドカリとか久々に見たしかわいいもういろんな動物がいてね楽しいわ動物っていうかね生き物っていうかカニ結構なでかさのカニいっぱいいるじゃんほら こにいるのでかいこのカニでけえぞこれおおでかかわいいうんまとまないちっちゃいけどなんかいるぞなんか見つけたぞだからやばい面白いのが取れてる これ多分ねこれイカなんすよそうイカかタコか分かんないけどこの足でこの横にいる貝ねただの貝かなと思ってよく見たらヤドカリだったんですよそうで気づいてなんかねこの2匹めっちゃ接近戦してて今これバトってますねこれほら <laughs> これ今日見つけた一番大きいヤドカリはいじゃあなんだかんだそのホテルの前にあるプライベートビーチで 見ていただいて分かるかの通り、まあ、磯遊びしたんですけどね楽しいですねやっぱりこうやって自然と触れ合うのはうんなんだろう本当にこうやってもうダラダラとなんかのんびり過ごすのがすごいいいなーって感じがしますやっぱりねでまあこの後5時半になったらホテルからそのウォーキングストリート行きの,、まあ、そのタクシーみたいなのが出るらしいんで、まあ、それに乗って パタヤビーチでのウォーキングスリートちょっとね行ってみたいと思いますハンモック最高はいじゃあ車に乗ってウォーキングスリートのあるパタヤビーチまで来ましたで今ね僕がいるのがウォーキングストリートの入り口のもう真横にあるアナニャリペステーキハウスってお店です、まあ、そこでねその休憩がてら パイナップルシーキ頼んだんでちょっとねあの海を眺めた後ウォーキングすると、ね、撮影しに行きたいと思います sorry when it's over I will be the greatest リペ島のパタヤビーチのウォーキングすると、ね、散策しに行こうと思いますまあ先にこれだけは言っておきますけどあのパタヤのウォーキングストリートと比較してはいけませんはいじゃあ行きましょうはいこれがですね今のリペ島のウォーキングストリートの様子になります さっきねこの右側のお店のね人たちサさっきねあのこのお姉さんたちに聞いたんですけれども普段であれば、まあ、夕方の6時から夜の12時までやってるっていうふうに看板にも書いてあるんですけどもうコロナ禍になってからはやっぱりお昼も夜も空いてるお店はほとんど同じでもう夜のもう9時頃にはねどのお店も閉まっちゃうよっていうふうにね言われました。 はいで、まあ、こうやって見ていただけば分かるかと思うんですけどもねほとんどがほらもうシャッターが閉まってしまってうんね本当になんかもう静かな感じででねほら僕以外なんかね旅行者みたいな人歩いてないですもんね現状うんさっきまで僕がいたねパタヤビーチにはなんかやっぱり観光客みたいな方々がねちらほら 散歩したりねあとはね座って飲み物飲んだりとかしてたんですけどちょっとねこのウォーキングストリート人ねマジでいないですねあでもこういうなんかおしゃれなお土産屋さんみたいなリペあこれいいななんかここリペリペシャスあリペシャツリペタンクトップいいなあとリペタンクトップ買おうかなちょっとなんか 哀愁感がすごいもんでもこのウォーキングストリートねやっぱりそのパタヤのウォーキングストリートと比べるともうねかなりやっぱりもう小さいというかねもう細い通りなんであれですけどでもね、まあ、クリニックみたいなそういった病院とかお土産屋さんあとはね飯屋でコンビニとかスーパーみたいなのもあるんでねリペトってまあ結構小さい島ですけど でこれだけ揃ってれば全然安心できるんじゃないかなって感じですほらこちらねサイアムインターナショナルクリニックって病院もありますけど今やってないのかなうん多分これやってなさそうだなやっぱりその外国からのね観光客の方がいないんでね仕方ないかなっておシーフードですねほらいっぱいある カブトガニ懐かしいなカブトガニまずかったなでこのカニなんか多分ね僕はさっき磯遊びしてる時に見つけたカニですよ絶対うん色合い的にねで魚うわでかっでっこの魚なんだろうでこのリペ島のウォーキングストリートなんですけどなんか僕の感覚的に言うとちょっとねピピ島のあの通りに似てるかなって感じです そうこの両側にいろんなお店がね立ち並んでいてこの通りのそのね広さ的にも、うん、雰囲気的にもねでほらこちらね左側は薬局がやっててでこの右側のセブンはね閉まっちゃってるんですよタンクトップ 高いなこれおしゃれだな買っちゃうかはいじゃあねこちらねお買い上げですアニトライカピーสองร้อยห้าสิบของร้อยห้าสิบโอเคเอาตัちょっと思ったのが意外とリペンって物価高いなって思いましたうん ホテル代もそうなんですけど、まあ、そこをねあとはそのご飯代とかお土産代とか、ね、そうタクシー代とかもそうだしうん結構ね、うん、いい金額するなと感じましたね。โอ้สิบ これマッサージ屋さんあマッサージ屋さんはねちょこちょこやってましたうんうんメオメオメオどこおおバイラバイラどこともらい。 <laughs> <laughs> えー、バイバーイまあねあのままウォーキングしてて歩き続けてきたんですけど結構ねこの辺りも盛り上がってるのよほらなんか十字路になっててここはあここにセブンイレブンあるんだあセブンなんか看板看板の色がねほら全然カラフルじゃなくてもモノクロ色になってるけど セブンイレブンやってるねであれだこれがウォーキングストリートこれが反対側のウォーキングストリートが入り口兼出口みたいなとこだだからこの辺の界隈はあっちの方に、ね、果物とかなんか野菜とかも売ってればこっちの方はほらご飯屋さんになってたりとかしてて、ね、この辺ほら売却のお兄さんとかいたりとかして結構にぎわってますねこの辺は。はあはあはあはあ なるほど、えー、このおばちゃんの、ね、営業力がすごかったんであのロロティをね1個だけ注文しました。 <laughs> ねプレーンロティ20バーツですいただきますうん甘いでもうまい ていうか思った以上にお腹いっぱいになっちゃってあの僕もね彼女もお腹あんま空いてないってことでマッサージに来ましたはい <laughs> そうですタイマッサージ1時間挟んでその後晩飯食べようかなって感じですนวดไทย1ชั่